前回、チャールズ君が、死んでしまったということで。なんでアサリの味噌汁ってあんなうまいんだろう。え、前回は、チャールズと、トラックのやつだったんですけど、じゃ今回は、最後のこのヘリコプターないこれ行きましょう。何が待ってんだろうね。わかんねえや。ってことはもうこれ、チャールズルート最後か。 はいや。おい。軍、軍、あの、基地に来た。Perfect ah, timing, boys. Been waiting for you two to get here. マジか。Let me just get right to it. We've discovered that the remainders of the Topak clan have been seen building some kind of rocket. マジか。They've been gathering their remaining members and supplies here in the jungle. they are able to get this station into orbit, they'll be impossible for us to take down. なるほど。Now I know you don't know us anything, Henry, but we could really use your help on this one. Help us out with this one, and you'd be, uh -huh. we'd be owing you a big, big old favor. 本当に You and Charlie have worked well together in the past, so we figured you'd be the perfect man for this operation. そうかな、チャールズだけはちょっと心配でしかないんだけど。チャールズはちょっと心配でしかない。大金つあのつぎ込む必要あるか Hey, I know uh, we just started and all, but uh, I think I'm な友達ですかああ、これか。はいはいはいはい。あカップケーキ食いてえ。絶対美味しい。えパネルあ、パネルってそういうことか。手を抜き取る。え so It kind of looks like the SAM turret's shooting all of its missiles, but that can't be right. I just wanted to make sure. お絵かきって何すんねんあ、okay. ええー、こんなんでいけんのこの機械だいぶアホだな。あ please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Oh, we really gotta get you in there. I should be able to get you in there with this. これんレッドボットおきどき、お願いします。おめえマジでぶっ殺すと。これかなんかこの、なんかよくアスレチックとかでよくありそうなやつ。名前がわからん。 おおだいぶ雑だけどあの入れたな全員の全員っていうかさ人数少なくねああ、はい。キーチラあまさにキーチラスにいいな、テレビあるの。これにしよう。 guys, come check this out. Someone's streaming TV out here. Oh. Getting upset, Jeremy. いやいやいや、待て待て待て。お前は仕事しようよ。これ何これなんやリモートハックおロボットあー、こんなんで、こんなんで人集まるんだ。 あんなんで、あの、キー取られるのはだいぶやばいかな。はいはいはいはい。えー、っと、あ何これ何これ金メダルこれ一緒。Seems like we're え、当たっのこれ。 <laughs> 嘘だろ。当たったな。いい感じになったな。コクピはいはいはいはい。結構楽勝じゃねおこ、これは、これはなんだ と待て。マリオ64やん。ちょ待て。おい。完全パクリやろ、これ。えい。おお。いや、再現度高これ何うんと。スワッパー。えー、何それ普通に欲しいわ。はいはいはいはい。 Huh? Did you fix the engine? Why, oh. hold it right there. 미스컸대요. Wait a minute. I know you. 맞지? You're the guy that arrested the airship Oh, 역시 있댔나. Now you're here to bring down the rest of us. 어, oh, 쏟아내. Are you in trouble? If you're in oh. trouble, say flank steak. No, wait. If you're in trouble, say nothing. Oh, yeah, I still can't tell. Oh, actually, I can see it from here. Yeah, it looks pretty bad. まさかのここでもやんのん スナイパー行っちゃおうかこれ。I got the sniper that spots out bad guys. So I'll just take him out from here. Don't worry. There's there's zero chance that I'll hit you with this. Oh, I'm losing control. あ、あ、やばいやばい。ちょ、運転手、運、ちょ、ちょ待って。さすがに、やばくない。あ、あ、お、ああ、これ何コーンえ 待って、後ろの方、なんかめっちゃ見えたんだけど。Okay then, let's go! おぉ You did it! Now you just gotta lock it up! まさかの行けんだ。あなに、車のロック音みたいな音やん。おい、行けた。おい。よしよしよしよしよし。うえい。ははは 가워요. Henry. Oi. Nice work, man. Yeah, this is uh this is every last remaining member getting hauled oh. off. Fine work indeed, boys. You two really do make a fine team. I'm promoting you both into special covert ops agents. What? Henry's not even enlisted. Well, he is now, unless he doesn't want it. You'll be running a lot more missions together with Charlie. Oh. Oh, かっけ。これだよ、これ。 最高にいいやん